Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Fortunato, de INTA San Pedro, por supuesto. Eh, bueno, estoy un poco acá para contarles lo que ha sido nuestra participación en la Expo Agro en forma conjunta con el municipio de, San Pedro, que nos invitó, con el que estamos compartiendo el la verdad muy grata la participación eh, desde el martes que estamos con distintos profesionales cubriendo el puesto del stand de, de INTA Pedro. Eh, han estado el día martes profesionales relacionados a la fruticultura, el miércoles relacionados a la, horticultura, a la batata, a, la, distintos eh, cultivos de, ese, tipo. El jueves hemos estado con viveritas, inclusive han venido productores a acompañarnos. Y bueno, hoy viernes ya en el cierre estamos con, como temática la apicultura y las aromáticas. Y bueno, la verdad que hay una, <clears throat> intensa participación de la gente que se, que se arrima, que conversa, que pregunta, que se anota en las actividades este, que, les interesa, que les comunicamos. Así que bueno, eh, con mucha alegría hemos estado participando para el cierre, un día muy bueno, con buen clima y bueno, y, con muchísima gente recorriendo la, la muestra.